atopámonos en un lugar de este espacio que podríamos considerar una praveira salobre, que en algunos puntos llega a convertirse en una zona de marisma, especialmente de tipo xunqueira, Ainda que a zona más netamente de marisma encontrase na otra beira da lagoa que tenemos justo enfrente. fronte. Dende as zonas da beira mar o sistema dunar, hay tres factores químicos cuya concentración vai decreciendo. A concentración de nitrógeno. polos restos da ribazón con algas e outros seres vivos en putrefacción. A salinidade e a basicidade do solo, debida fundamentalmente ao depósito de cunchas, algas calcarias e guano. Porén, neste caso temos unha lagoa detrás da zona de dunas, o que provoca dúas situacións que fan que isto non se cumpra exactamente así neste lugar. Por unha banda, os aportes de nitróxeno das algas que entran pola desembocadura cando sube a marea. E por outra, as inundacións do mar, máis ou menos frecuentes, especialmente en épocas de mareas vivas, que aumentan a salinidade neste espazo, o que dá pé á aparición de especies adaptadas a elo.